Imos explicar como facer unha imaxe con Clonecirlla Live dun disco completo. Entón, comezamos coa situación inicial da máquina. A situación inicial da máquina é esta imaxe que vedes eh, reproducida. Eh, temos un equipo virtual que ten dous discos duros. Un disco duro SDA que ten eh, 100 GB e mm, instalado Windows 10 Pro En concreto ten tres particións, SDA1, SDA2, SDA3. E, despois temos outro disco duro, outro segundo disco, SDB, que ten tres particións. O tamaño do disco de 60 GB, a primeira partición en NTFS, a segunda FAT32 e a terceira está libre. A idea é coller e facer unha imaxe completa do disco SDA, o que contén Windows, e imos agardar esa imaxe en ISO no segundo disco da máquina virtual, no SDB. Ben, imos a traballar con máquina de Windows 10 Procris. Vemos que temos aquí un disco SATA donde te, de 100 GB donde está instalado Windows. Temos un disco de 60 xigas que ten tres particións, unha de 20 xigas de NTFS, outra de 20 xigas de FAT32 e outros 20 xigas libres. A idea é facer unha clonación, unha copia deste disco, unha imaxe ISO deste disco completo e volcar a copia neste eh, segundo disco SDB que vai a ser na máquina. No porto SATA eh, de, de a unidade óptica do CD-ROM imos a insertar o CD de clonecilla a ISO de Clonecilla Live para poder facer este clonado ou esta imaxe. Entón, iniciamos a máquina. Vemos que nos salta a imaxe de... Bueno, vemos que se iniciou xa a clonecilla, como veíamos, e, e seleccionamos o idioma, e colleremos no noso caso español, mantemos a distribución do teclado, E eh, imos a iniciar clonecilla neste modo gráfico. Aquí nos indica que tipo de, de cousa queremos facer, non que traballo. E realmente nos queremos facer unha imaxe dun disco completo, co cual escolleremos isto, disco partición a imaxe. Neste caso, facer disco a imaxe. Ora nos di en que dispositivo imos agardar eh, a imaxe ISO. Poderíamos coller un SSH, por rede en Samba, Vale, no noso caso, como imos a empregar un segundo disco duro na nosa máquina virtual, collemos un lockup device, un dispositivo local, que vai a ser o SDB. Aquí nos pregunta se queremos conectar un USB ou o que sea paralelo. Como xa no noso caso imos a facer a imaxe no segundo disco da máquina, no SDB, pois eh, non nos fai falla. Aquí vemos que eh, nos lista os discos, este dea que do que imos a facer a imaxe, en este segundo disco é donde imos a volcar esa ISO, co cual facemos control C. Vai montando os, os dispositivos locales, vemos aquí que eh, vai a montar o, eh, a carpeta home party mag, que será a carpeta donde eh, garda a imaxe do disco, estaba recoñecendo os discos, aí temos SDA1, SDA2, SDA3, este é o disco de Windows do que queremos facer a imaxe, co cual este non o imos a escoller. Escolleremos unha das particións do segundo disco. Por exemplo, a partición NTFS de 20 xigas que temos. E lle damos a aceptar. En NTFS imos a guardar a imaxe do noso disco. E non imos a facer un checking, E ahora nos pregunta dónde a guardar esa imagen y e vamos a decirte que no, na raíz de ese disco SDB2. Ahí nos indica que se vaya a guardar no SDB2, que en este caso se vaya a montar en clonecilla en home party más entonces, eh, iniciamos de nuevo a modo eh, existente de clonecilla. E aquí nos di que queremos hacer, Realmente queremos guardar un disco como imaxen. Así que nos quedamos con esta primeira opción. Seleccionamos. Aquí nos di o nome da imaxe. Imos a manter aí o día, o 20 do 10 do 2021, e poñemos Win 10 Pro 100 GB. Win 10 Pro 100 GB. E damos a aceptar e esa a ser o nome da nosa imaxe, a carpeta onde se vai agardar os ficheiros relacionados coa imaxe. Ora preguntan, elegir disco local como origen, é dicir, que disco, de que disco queremos facer a imaxe? Pois queremos facelo de SDA, co cual escollemos e lle damos a aceptar. Nos pregunta se si queremos utilizar a compresión paralela, usamos esa compresión, Aquí imos omitir a comprobación eh, de, dos sistemas de arquivos cando remate para que a copia sexa máis rápida. Unha vez que, que acabe a imaxe, imos a decir que non a imos a comprobar, estaría ben comprobala no caso de, de dispor de máis tempo para mm, asegurar que todo está eh, correctamente. No noso caso, imos a escoller que non. Non imos a cifrar esa imaxe, e unha vez <coughs> que remate todo o proceso que queremos é que o sistema se apague, power off vale? Poderíamos escoller calquera das outras e lle damos a aceptar. Con este proceso empeza a mm, executar o CSSR que é eh, a, o comando ou programiña que nos vai a permitir facer a imaxe vedes que selecciona aí as, as, as particións entón ora nos está informando de que eh, o disco SDA se vai a guardar a súa imaxe con estas características e que a a guardar en Home Party Mag que neste caso é o e, mm, Decimos que SDB debe 2 que está montado en Home Party Mag con ese nome e si queremos eh, gravar, lle decimos que e aí empreza o proceso eh, de clonado. Decir, neste momento vai a coller esa información das particións SDA1, SDA2, SDA3 e as vai a meter nun imaxe ISO. Cando finalice o proceso, a nosa imaxe estará guardada nese segundo disco e eh, poderemos eh, dispor dela e volver a iniciar o sistema. Eh. Pois neste momento deberíamos de ter xa na nosa máquina eh, Windows 10 que ten asociado este segundo disco duro, neste segundo disco duro, esa imaxe do disco ISO deste outro, vale? Entón, se iniciamos a máquina para comprobalo, vai a, a iniciar eh, eh, Windows E vamos a comprobar si na partición NTFS que fixemos esa... Mm, eh, na que fixemos, na que gravamos esa imaxe, eh, esta está. Usuario, metemos a contrasinal e entón, eh, cando iniciamos, nos vamos aos discos, nos vamos á partición NTFS e vemos que temos aquí esa imaxe ISO que ocupa 9,01 xigas, íbamos a propiedades, 9,01 xigas e a imaxe do noso disco eh, de Windows. Co cual, ahora esta imaxe a poderemos eh, restaurar en outro equipo que teña pois, un disco valeiro ou machacar o que ten o disco. Vale, eh, para asegurar eh, nos vamos a administración de discos. nos vamos a administración de discos e eh, vemos que, bueno, aquí estaban as, a, a estructura das particións que decíamos. Entón, o que fixemos foi coller todo este disco e metelo nun, nunha carpeta e, e como imaxe iso nesta partición. O que temos que facer agora é coller esa eh, imaxe iso e eh, levar, dicir, coller este disco dous, e asociarlle a outra máquina virtual e eh, restaurar a imaxe. Pero o proceso de creación da imaxe está rematado.